Ja. Wir haben es komplett durchgespielt. Würde ich behaupten. Vielleicht gibt es noch andere Enden, die wir nicht gesehen haben. Das weiß ich nicht genau. Aber dann haben wir die nicht gesehen.